etxe batean maite mindu zirezte. Gaur hamets, zure familiakoek handik atera eta etxeratzea deliberatu dute. Lagun berriketaria, umila eta argia. Etxera zoazta nire pena duguna baria. Mina enea handia, hori da gauza garbia. Zuzinen ametsnik bizitzari eusteko aria zuzinen ametsnik bizitzari eusteko aria. Zartzaro komagala, jastatuta bere Iguzki printzak sentitu eta berriro itzala, betiko joanen naiz ala, lasai eraman nazala, leio txipitik etorriko naiz gaztetan bezala. Leio txipitik etorriko naiz gaztetan bezala. hori enuen espero, ta hortan hasi ezkero, nik lehioa dut ireki behar eta hortan bego. Izanik gazteta ero, zartuta gira bero, Aizule jotik etorri zaite ametxe gunero. Aizule jotik etorri zaite ametxe argia da eguneko, hemen bombila xumeko, gau ez etorri beharko dut nik malizien zepo, maite mindu giraseko, prestaltzira ezkontzeko, Ola banuke eskubidea zuateratzeko. Ola banuk eskubidea zu ateratzeko. Ideia ona zen hemen, Argia zira bederen, beraz ezkondu beharra dugu guk oren ez oren. Beraz ezkontzera guazen, eta elkartu ondoren, baina ganbera proba dezagun ezkondu baino lehen. Baina gambera proba dezagun ezkondu baino lehen. Guze pekatari kaiku, baina nien naiz lasaitu. Bai ba probatu dezagun jokoa amaitu, ta gero eni jarraitu, eliza hor urbil baitu, apez gazte bat badata arek gaitu. Apez gazte bat badata are ezkonduko gaitu. bi auzo zirezte. Sustrai, zure tailatuan plaka fotovoltaikoak ezagir dituzu. Egun, sumai hauzoaren gana zure plakeri itzala egiten duen ahbola bota dezan galdeginez. Nere lurreko arbolen Itzalana iduzuken, baina jakizu aurkari gaitza, hartu duzu hemen, ara arazoa zein den, jakintxua zira omen. Baina gehiago pentsatu behar zen ezarri baino lehen, Baina gehiago pentsatu behar zen, ez harri baino lehen. Ez pentsan agonik lasai, Ez pozik eta ez alai zure aritza izanagatik zure siesten talai ez nuen pentsatuta ai alfer alferrik da orai baina telatu aezin bota eta arbola bai. Baina telatu aezin bota eta arbola bai. Zuen asmakuntza berri, oiei egiten dut irri. Martxan ezari nahi duzuta, argia da urri. Beraz, nahi nuke ekarri, irten bideño bat Behar ditugu guk kadarretan ispiluak ezarri Behar ditugu guk kadarretan ispiluak ezarri zena madarikatua, bihurtu bedeinkatua, eguzkiz bete-betea dago, nere telatua, ispilua pausatua, ta argia osatua eta gainera zu iluminatua eta gainera zu iluminatua Artuak ditut aintzako, auzokoa zirelako, baina itzoiek jakizu sustrai, ez ditut gustoko, ni bizirik naizelako, da xutik utzi beharko. Eta argia ez da izan behar hori ulertzeko, eta argia ez da izan behar hori ulertzeko. Uh, ulertzen zen zailegia, ordea ez zilegia, enborra erditik moztu ezazu, egin aberia, kito bere abegia, tani pozik alegia. Auzolanean oinarritzen da gure energia. Auzolanean oinarritzen da gure energia. Lagun batzuek isa isa idatzia duen gomita bat igorri dauzuete. Zuk dei, joan nahi duzu, zuk joanes ez. Antza dudatan zabiltza, gu argi gaitezen mintza, nere laguna da bera eta, Zoin dugu baldintza, horra lagun nere itza, joan gaiten gure gisa, eta ez hartzen alko diogu irugarren isa, eta ez hartzen alko diogu irugarren isa. zire ustekua, haudela bertxotakua, Hiru isa yken entzutian, hor din potikua. Ote astapitua, hori du gezurrezkua, Ez duk bertsoen kumita bat hau, hau erotikua. Ez duk bertsoen kumita bat hau duk erotikua. Laguna zure ametsak, nola diren aski beltzak, hainerre orain ez ditut hartzen nik zure defentsak, ados hartuko dut haintzat, bisarrera ditut behintzat, Ola bederen atxikiko dut maitalearen zat. Ola bederen atxikiko dut maitalearen tza. Zertan huan nahiz jakin, oai behar diat galtegin, Asmua ote dianez uiteko hat beste batekin. Izanen beita ez berdin. Ez hadizuan harekin. Hik odei aski gozatzen beituk etxian Hiko de jaski gozatzen behituk etxian enekin. Maitia ez dutukatzen, dudala ongi pasatzen, baina askotan ez inezko dut maite atxa hartzen. Erran nahi nizuke ozen, goazen elkarrekin goazen, eta itxura txarra badauka itzuli gaitezen eta itxura txarra badauka itzuli gaiteze. Hau da haulagun hastiala, edo ez naik entzun ala, hara dzungabe utzuliko hiz bertan bere hala. Proposamena duala, egintzak egina hala, kümita hoi ez diatun hartzen bai aldiz finala. Kümita hoi ez diatun hartzen bai aldiz finala.